harap mudah-mudahan eh, Allah Taala akan susuk katuk keburuk ke kita kalau kita tanya atas dunia ni siapa kata jam nak we keburuk ke dia orang buka tak ada siapa nah buang na buang lang tiap-tiap orang ni ada belaka benda tak molek lepas tu cuba kita gamar katanya bila orang duk buka keburuk ke kita kita berasa lagi mana malu jawab pay dia malu apatah lagi di akhirat sikit lagi Allah akan buka rahsia benar-benar hak kita duk buat terutama sekalinya kita duk buka rahsia orang okay? nanti tengok rahsia kita pun akan dibuka sikit lagi الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari Jumaat yang pertama pada bulan Syawal tahun 1444 Hijrah. Dan hari ini hari jemaah akhir dalam bulan pak tahun 2023. Kita mari sambung baca bacaan daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Uh, hadis yang ke 170 ni dalam bab yang ke-11 al-hisabu wa qisasul mazalim Maksudnya kira mengira amalan dan tebus balas kezaliman. Hadis yang ke-170 ni An Safwan ibn Muhriz Al-Mazini قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2441 dan Muslim 2768. Maksudnya daripada Safwan bin Muhriz Al-Mazini berkata, ketika aku berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sambil memegang tangannya tiba-tiba seorang lelaki datang dan bertanya. Ini cuba kita gambar eh, bagi kita baca kita gambar lalu katanya Safwan jalan dengan Abdullah bin Umar ada seorang lelaki mari orang lelaki itu tanya dia apa bagaimana hadis yang engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawa orang-orang mukmin akan ditutupi dosa-dosanya ketika dihisap amalan ini ha, hak jelas-jelas dah tiap-tiap orang ni akan dihisap akan ditimbang ditanya menanya ha perbuatan usaha dia semasa hidup. Ni tanya sikit lagi di akhirat. Ibn Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha ni barulah perkataan eh, hak Nabi sebut. Abdullah bin Umar dia kata kan? Ya dia sebut hak Nabi. Allah akan mendekati orang-orang mukmin dan menutupinya. Ha ni kita harap ni. Harap mudah-mudahan Allah Taala akan susuk katuk ke kita. Kalau kita tanya atas dunia ni, siapa retik jam nak we ke dia orang buka? Tak ada siapa. Nah. Buang nah, buang lang, tiap-tiap orang ni ada belaka benda hak tak molek. Lepas tu cuba kita gambar katanya, bila orang duk buka ke kita, kita berasa lagu mana? Malu. Jawab pe dia malu. Apa tah lagi di akhirat sikit lagi, Allah akan buka rahsia benda-benda hak kita duk buat. Terutama sekali sekalinya kita duk buka rahsia orang, nanti tengok rahsia kita pun akan dibuka sikit lagi. Sebab tu benda hak kita tahu gapo-gapo hal oranglah yang duk buka sangat. Bukan jangan duk buka sangat dah tak usah buka. Tak usah tahu kat orang, kita tahu benda orang tu keburukan banyak yang kita tahu kita tengok kita reti ha dia tak selalu buka sebab takut-takutnya Allah akan buka rahsia kita apatah lagi seorang mukmin yang ikhlas yang hatinya bersih Insya Allah kalau sekiranya dia betul-betul beramal kerana Allah tak anda sungguh lepas bertaubat Hak saya nak sini iaitunya orang kita ni lang dia belum pada ni gapo dia buat tak ada siapa tahu kecuali dia sendiri duk buat gitu buat gini. Maka kalau sekiranya insya-Allah dia bertaubat. Dia baik, dia berjuruh dah lah ni. Tak ada dah. Hak karuk-karuk belum pada ni. Maka diharap mudah-mudahan Allah Taala akan ampun dosa dia. Lalu menanyakannya. Nah, orang mukmin uh, yang ditutup dosa-dosa kesalahan lalu menanyanya apakah engkau telah melakukan dosa ini dan ini setiap orang pakai apa kena tanya belaka mengaku tak membuat gani membuat gani orang mukmin akan berkata ya wahai tuhanku ya Allah akan terus bertanya sampai orang itu mengakui segala dosanya dan merasa bahawa dia akan celaka Allah manusia atas dunia lagi kena sopsuan dia tanya kalau yak petai sampai sampai pagi esok. Tak tidur dah malam tu. Kalau kena igak alik pagi dia sopson sampai petai. Dia tanya juga, tanya soalan tu lah dia tanya. Tanya, tanya, tanya, tanya sub sekali. Orang apa tepat? Orang tu sendiri yang tak mengaku pada mula-mula, akhir sekali mengaku. Tu manusia tanya, sedadu eh dia tanya tu. Dia buat masuk dalam gok ataupun buat masuk dalam bilik gelap. Dia suluh pelita, suluh muka, bang, ni pelita hak pasang. Kuat spotlight. Kamu tanya, kamu kaya, so, so, so, so, so, so. Tak mengaku, dia kepik tangi. Ambil pelayar, kerak, tangi. Mengaku selalu dah setengah-setengah orang. Nak buat kerana sakit. Apatah lagi di akhirat sikit lagi, akan ditanya, ditanya dan ditanya sehingga mengaku belakang gapo hak orang tu, hak dia duk buat. Setelah itu Allah berkata, ini ha, rahmat ni, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Dan aku memaafkan pada hari ini. Ini ayat katanya, rahmat Allah Ta'ala tu tinggi benar. Dia tak say we orang mukmin hamba dia masuk ni aku. Walaupun ada kesilapan kesalahan belaka ni anak orang. Tak ada kira lah ilmu banyak atau ilmu sikit. Dia tak ada kira di ilmu Sungguh katanya ilmu tu boleh bawa orang tu jadi kot jalan molek. Tapi kalau sekiranya guna ilmu tak tak kena dengan cara dia ataupun orang tu ilmu banyak saja tapi tak takwa kepada Allah. Selerok juga dalam hidup. Sebab itulah rahmat Allah yang kita nak. Utamanya di akhirat sekali lagi. Kemudian dia akan diberi kitab cacat, uh, catatan kebaikan. Kebaikannya. -kebaik. Alhamdulillah. Kita harap lagi ni. Kita harap akan masuk di dalam hadis ni. Yang Allah Ta'ala akan beri buku amalan catatan kita dengan tangan kanan. Allah. Nah, kita akan terima. Adapun orang kafir dan munafik. Ketika dihisap. Para saksi akan berkata. Saksi tu apa tu? Melaikat-melaikat. Akan kecek kata huduh kepada orang kafir dan orang munafik. Inilah orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka ingatlah laknat Allah akan terkena ke atas orang-orang yang zalim ala laknatullahi ala zalimi tu adalah kata-kata malaikat hak di pada mahsyar sikit lagi kata kepada orang kafir dan orang munafik wal'iyazulillah ini ha, gamalah katanya ha-ha akhirat sudah pun ditayang disebut satu persatu kepada kita melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari pula hadis yang ke-177. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala "Idza khalasa al-mu'minuna min an-nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar" fayataqassuna mazalima kanat bainahum fid dunya الدنيا حتى إذا اتقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fid dunya hadis dikeluarkan oleh al-bukhari 2440 maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi katanya ketika orang-orang mukmin telah selamat dari neraka Allah tak tahu lah dah orang ni kena masuk neraka dulu wa'iyazubillah kena masuk neraka duduk lama mana tu wallahu a'lam nah. tak tahu katanya lama mana saya tak wallahu a'lam lah saya tak tak biasa temung lagi katanya se sepanok-panok masa orang duduk dalam neraka ni lama mana tak tak tak tak apa ni tak biasa baca lagi hadis katanya kena cepik lama mana kita tak tahu boleh jadi ada hadis hak nabi rakyat katanya orang hak masuk sebentar duduk dalam neraka tapi lama mana kalau nak banding dengan dunia ni tapi umumnya hadis orang apabila dia banyak dosa ditimbang amalan kebaikan dengan kejahatan banyaknya kejahatan maka dia kena masuk dalam neraka apabila dikeluar dia nah ketika orang-orang mukmin telah selamat dari neraka setelah mereka melalui sirat dalam hadis ni riwayat maknanya dia tak masuk neraka ataupun dia masuk neraka dulu barulah tobat ataupun dia jalan di sirat Allah Taala wis selamat kepada dia sehingga dia tak masuk neraka tu makna boleh berlaku tu bila kita tengok dalam Quran Allahu Akbar Allah tak layak di dalam Quran orang mukmin orang muslim masuk ni aku tak ada ceklah tengok mana-mana ayat tu hai tak layak katanya orang berimeh dan orang muslim masuk ni aku ini Wallahu'alam hikmat yang paling besar sekali Allah tak rayak di dalam Quran tapi Allah rayak di dalam Quran orang nak duduk dalam niaka iaitu ya, nya siapa orang syirik orang munafik orang kafir orang fasik orang mujrim mujrim maknanya orang suka buat dosa besar acayakon dia panggil buat jahat atas muka dunia gotu goni gotu goni makan duit orang bunuh orang wang pen tak molek gapo jalan dia panggil mujrim masya-Allah orang-orang jenis pasal ni ha, kita baca lagi maksud hadis mereka akan diberhentikan di sebelah jambak teh di antara syurga dan neraka Allahu akbar nak kena atas apa tak tahu ni dah berhenti berhenti kena break situ di antara syurga dengan neraka pas kita jangan hidup gambar katanya supaya nak tebing supaya nak bangun rasa duk gambar besar benda ni benda ni besar sebab syurga dengan neraka ni ya bukan supaya nak kubah supaya dengan apa nak masuk dalam lubang kecil gelecoh ni masuk tak mereka akan saling melakukan pembalasan yang setimpal atas kezaliman yang terjadi di antara mereka sesama dunia semasa dunia dahulu maknanya belum pada nak masuk nak masuk syurga tu lepas dah daripada dan dengan aku kena lakuh belakang ni setiap orang tu hari di dalam Quran semua kena lakuh kawah dengan aku Siapa yang selamat, maka dia boleh masuklah syurga. Maka duk kecek, duk tekan gi mari, duk kecek hubungi dengan salah silap sikit sebanyak mung kata ke aku, aku berasa hati mu mengaju, aku ambil telur mung. Gamak tu dah. Tu saya misal mudah-mudah ya tu. Wi gamak katanya benda-benda hak kita buat kopeh-kopeh dia panggil. Hak pasal kopeh-kopeh sikit-sikit itu akan di apa? akan dikecek sikit lagi sebelum daripada nak masuk ke syurga nak kata dosa pun bukan kata dosa besar sangat tapi boleh jadi kita sebut gapa-gapa kok? orang orang tu berasa hati ataupun kita ambil kita tepuh dengan tak sengaja dia duduk dia dia misal katanya dia duduk dia duduk berdiri kita nak lalu tepi dia pok tepuh dia pun berasa hati, ah derih ni apa nama? Tak tengok orang okay, eh kalau ke mana. Ha tu, saya misal mudah-mudah nak gambar katanya, kita buat gapa-gapa tak sengaja, sebut tak sengaja, orang okay, tu berasa hati. Pas lagi mana di akhirat sikit lagi. Kalau lah di dunia dia minta maaf dah, dia wui maaf dah. Okey, okey alhamdulillah. Habis. Tapi kalau sekiranya benda tu bawa sampai ke akhirat. Pas kita nak kata lagu mana? Saya biasa dak sebut semua orang hak biasa pesan-pesan dia sebut aku dengan tak halal dunia akhirat. Ha kita kita nak kata aguano. Hak dia dak wayak katanya mengaku minta maaf deh. Setengah-setengah orang pasal bakang siapa mampu? aku tak halal. Hanya sebut. Pas kita nak kata lagu mana? Kita nak gimak minta maaf dengan dia. Dia wayak dah, dia telatah dah dengan mulut dia. Aku tak boleh maaf kamu. Pas kita nak nak gimak minta maaf lagu mana? Dia dah hidup lagi dia tak wi maaf apatah lagi lepas pada dia mati kita nak minta maaf di kubur dia bukan dia hening dah ni masa belum pada kita mati kena halal belakang kena wi maaf belakang kena minta maaf habis bahawa bahasa sekali dengan manusia dengan Tuhan tak ada terpelat sebab kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan wi maaf kepada kita rahmat kepada kita tapi sama-sama manusia Masya Allah ni penipala kita sakit pada kita sama-sama manusia mung tak halah aku takwi mung baikkan aku rakyat minta maaf dah mung takwi maaf apa kita nak nak kata lagu mana ya takwi maaf ha gitulah sehingga mereka telah disucikan dari segala dosa tengok kepada hadis ni nampak supongan pasal molek belaka sebab apa sebab setiap orang apabila dia lepas dah daripada kawah mengaka tak tahu apa apa pitu ni aku. Laha sab'atu abwab, Tuhan raya. Pitu ni aku tu adanya tujuh pintu. Kita pan dah pan semua walaupun kita mengaku katanya ada salah, ada silap. Lepas tu belum pada nak pergi ke syurga. Ha tu duk kecek gi mari dah. Orang-orang hak cuci belaka dah. Selamat dah daripada ni Tapi duk ada lagi kopeh-kopeh, serepeh-serepeh. Gatu goni gatu goni sehingga mereka telah disucikan dari segala dosa mereka baru diizin masuk ke dalam ke dalam syurga Allah nak ayat katanya benda ni adalah benar penting buku gapo kalau kita buat soalan sebab gapo buku gapo boleh orang kena masuk ni aku tak ada dah sebab lain kecuali dosa Ya kis dosa tu banyak. Orang kena masuk dengan aku. Lepas tu kita nak buat lagu mana nak jadi cuci kita ni. Molek kita ni. Ha, lah, Perlu kepada kita. Pakat u jadi cuci-cuci sungguh. Amalan kita, perbuatan kita, makan minum kita. Umuh tangga kita. Otak kita. Macam mudah-mudah tu. Hati kita. U cuci ni cuci cuci cuci cuci cuci semua jangan biar ada wala sikit Allah basir eh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya ni Nabi Supah ni fawalladhi nafsi nafsu Muhammadin biyadih cik tu dan Nabi Supah tu Nabi nak oyak benar penting tu apa tu sesungguhnya setiap orang dari kalangan kamu lebih mengetahui kediamannya di syurga daripada kediamannya di dunia Nabi ayat katanya seseorang tu dia akan lebih tahu tempat dia nak duduk di dalam syurga lebih daripada dia kenal rumah dia lagi. Saya tanya, tanya main-main. Siapa tak tak kenal rumah dia? Kau ada dia klik masuk rumah orang lain. Tak ada aku rasa. Walaupun rumah nampak nak serupa belaka dia buat rumah flat okay? Nak serupa belaka tapi jari orang nak kita tukar rumah. Jaga orang mana nak kita tukar rumah. Eh masuk, woi, buat rano oh, bukan rumah aku ni. Nampak dinding serupa. Buka pintu pak tengok weh, rano oh, kakak rumah. lain, tak ada orang. Jari orang sangat eh, nak tukar rumah. Inilah yang Nabi royak katanya, setiap orang dia akan duduk di dalam syurga lebih kena tempat dia nak duduk tu daripada rumah dia di dunia lagi. Insya-Allah, nah kita akan masuk di dalam golongan ahli syurga belaka tapi nak pergi ke syurga ni Allah bosai dah eh? kita kena jadi bosai banyak atas muka dunia ni hubungi dengan diri kita dengan Allah dan diri kita dengan sesama manusia wallahu alam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh